Okay guys, aku Daniel. Welcome to The Escape. Okay, so malam ni, sebelum aku tidur, aku nak buat satu storytelling dan aku nak bagi tahu dekat korang, insya Allah kalau benda ni menjadilah. Uh, jangan lupa, uh, nantikan slot terbaru daripada kami, daripada Escape. Uh, <clears throat> apa nama dia? Kenangan Ramadan. Eh, muka bukan. Lebih kurang lah, aku tak, tak silap lah. Sekejap ya bagi aku cari jap. Kejap je, kejap je. Aku malas nak cut, cut, cut, cut, cut video ni. Penat kau tahu tak? Nak edit kat, edit kat, edit kat. So, jadi aku cakap je. Dan aku cuba untuk bercakap. Okay, betul lah. Kenangan Ramadan ataupun Ramadan's memories. Um, aku akan jemput seorang Maybe aku akan jemput mama aku Aku akan jemput ama Aku akan jemput um, Danish Gardin ke Dan aku akan buat interview dengan diorang uh, <clears throat> Untuk aku tanya orang Apa kenangan yang paling yang tak boleh dilupakan sewaktu Ramadan sepanjang hidup dia. Ah, uh, so benda tu akan menjadi satu benda yang menarik dan dia akan menjadi satu momen lah untuk korang tengok pada masa akan datang. YouTube ni dia ibarat satu kita galeri yang kita boleh tengok pada masa akan datang. Cuma YouTube ni dia satu galeri yang orang kata dah si edit, dah cantik lah complete video dia. So ya. Yeah. Okay, can continue. Aku nak buat satu storytelling. Uh, okay guys. Aku dah ingat, aku dah ingat aku ambil lama jugalah dalam 20 seconds something like that okay okay cerita ni aku nak ceritakan aku just nak share dengan korang benda ni yang tahu-tahu je lah mungkin aku rasa sekolah satu Malaysia tahu kot benda pasal benda ni dulu dululah zaman-zaman teknologi baru nak berkembangkan 2013 2014 until 2016 2015 macam tu kita orang uh, ada uh, publisher yang buat buku teks eh bukan buku teks um, ataupun buku cerita buku teka-teki teka silang kata uh, buku pantun yang kecil besar dia lebih kurang A4 eh, paper korang lipat kepada uh, satu dua korang lipat dua eh lipat empat eh lipat dua kali ah uh, sat uh, sini satu dan dua ah uh, faham kan uh, ah, buku tu bernilai seringgit dan dia ada uh, maybe two days before orang datang dekat sekolah korang tu orang akan bagi satu orang kata flyers ah flyers flyers tu dia akan tulis dia akan listkan contoh diorang keluarkan dalam tujuh buah buku dan orang akan letaklah tujuh buah buku tu dan orang akan tu uh, taruh untuk korang isi nama dan korang tandalah buku mana korang nak beli. Kalau korang beli satu set buku tu, total contoh total tujuh buku dan korang akan dapat satu free gift. Daripada situ, apa yang aku nak cerita dengan korang, uh, abah aku dulu dia dia buka lah satu company yang bernama Tizalis uh, ah, Enterprise. Dan company tu still hidup lagi sampai sekarang tapi without running any businesses. So yeah, tak ada business dah running sekarang ni. Okay, back to the story. <coughs> um, zaman tu lah tengah orang kata tengah hype uh, tentang buku seringgit tu. Buku tu simple, dalam isi dia simple. Dan uh, bapa aku mengambil uh, kesempatan mengambil kesempatan untuk mencipta buku dia sendiri dengan Yelah ada cerita hantu Ada pantun Ada teka silang kata Dan macam-macam lagi Aku rasa yang bapak Abah aku keluarkan dalam lima buah buku Dan satu free gift um, Timetable Yang menarik lah Ada untuk budak-budak kecil kan Diorang, diorang suka Benda-benda yang Colorful Yang menarik Menarik lah budak-budak Budak-budak time tu Budak-budak sekarang ni Dia advance Kalau kau nak tahulah lah Orang dah terdedah dengan teknologi terlalu awal Even adik aku sendiri yang baru umur 3 tahun, 4 tahun Dah pegang teknologi smartphone gadgets So, orang tidak merasa, tidak rasa keserodokan budak tu yang sebenar Macam mana yang aku, adik-adik aku dan orang-orang atas-atas aku Pernah rasai um, momen yang terindah sewaktu budak-budak Macam aku, eh tak, aku continue story um, buku tu dijual dengan harga seringgit kalau korang beli lima ringgit lima jumlah buah buku tu korang akan dapat timetable free benda yang aku nak cerita kat sekarang ni banyak sambutan bapa aku eh abah aku dia buat dia jual tu dekat seluruh sekolah Kuala Lumpur dan juga pesisiran Kuala Lumpur iaitu Selayang. Dan kalau korang nak tahulah Bawa je balik duit seringgit tu Korang tahu meja makan Meja makan Yang untuk enam orang duduk tu Full Atas table tu dan menjunam-junam Aku tak tahulah total time tu berapa Berapa ribu Tujuh lapan ribu ringgit juga adalah eh, Tujuh lapan ribu ringgit Malaysia Korang bayang Dalam nilai seringgit boleh dapat sampai tujuh lapan ribu ringgit Macam korang tengok konten Isa Aisab Dia keluarkan ten thousand ringgit Daripada beg Banyak tak banyak? Ah, Itu baru dalam masa seminggu Abah aku boleh jual Buku tu meraih keuntungan Meraih keuntungan Banyak Dalam masa tiga 4 minggu Boleh raih dalam tiga puluh ataupun empat puluh ribu ringgit macam tu dan segala-galanya orang kata segala-galanya berakhir pasal krisis dalam family lah itu aku tak nak cerita itu orang kata privacy family lah so aku tak tahu apa moral dalam video ni just aku nak share dengan korang betapa seronoknya zaman kanak-kanak ataupun bestnya membaca ni dan juga dengan buku ni kita boleh menghasilkan um, pendapatan kita boleh menjual buku kita boleh menghasilkan buku even kalau korang minat um, buat esei ke ataupun korang minat buat puisi pantun apa lagi syair dan juga macam-macam peribahasa korang boleh buat sendiri um, berdasarkan daripada korang punya minat tu dan korang menghasilkan menjadikan satu karya untuk korang jual dan orang akan beli insya Allah orang akan ada orang beli macam ya aku tambah sikit lah. macam aku macam kita orang escape kita orang menghasilkan satu video ataupun short film ataupun even film also itu dikatakan satu karya idea untuk menghasilkan senaskah skrip tu bagi kita orang kita orang yang mencipta skrip tu untuk filem sahabat itu yang tak dia presents Tony. Proses pembuatan skrip tu mengambil masa daripada tahun uh, daripada bulan Jun 2020 sehingga bulan November 2020 dan bulan Disember kita jalankan penggambaran sehingga 25 Januari dan siap proses post production semua editing semua sound effects semua everything lah mengambil masa korang boleh kira lah daripada Jun Julai Ogos September Oktober November Disember mengambil masa lebih kurang setengah tahun itulah yang dirasai dan dialami aku hari-hari perah kepala otak apa aku nak buat lepas ni apa aku nak buat lepas ni even though karya tu tak berapa bagus orang kata sampah ke apa ke tak apa uh, lebih baik mencuba daripada duduk diam saja yang tak mendatangkan apa-apa. Betul. Okay. Saya so, video pun dah 8 minit 55 saat. Saya so, guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku, Allah aku akan cuba satu minggu satu video atau satu minggu dua tiga video Insya Allah. Minta maaf kalau kalau video aku semakin lama semakin tak best ke apa. Allah aku akan cuba baiki. Sekarang esok aku ada exam ni. Jadi aku nak kena rushing lah. Aku nak cuba fokuskan dengan YouTube aku nak cuba fokuskan dengan exam insyaallah doakan yang terbaik untuk kita orang so yeah don't forget to subscribe like comment and share Skip dah house hospital assalamualaikum bye bye